एप्पल पराठा अनार पराठा Maggi masala paratha chana masala paratha chocolate paratha banana paratha गाजर पराठा मेवा पराठा पिज्जा पराठा चीज पराठा मसाला पराठा लच्छा पराठा मूली पराठा दाल पराठा आलू प्याज पराठा शक्कर पराठा प्लेन पराठा मिक्स पराठा मटर पराठा गोभी पराठा मेथी पराठा मेथी मटर पराठा पनीर पराठा पनीर अचारी पराठा पापड़ पराठा सेब पराठा ज्वाइन पराठा पीनट पराठा हरी मिर्च paratha more than forty parathas कहा अरे यहाँ 1930 से आगरा की शान राम बाबू पराठे वाले अब पहुंच चुके हैं हमारी गुलाबी नगरी जयपुर में with their wide range of delicious parathas जिन्हें अगर आप एक बार टेस्ट कर लेंगे ना तो आप बार बार इन पराठों को खाना चाहेंगे तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना यहाँ पर मैं जाऊँ और यहाँ के जो स्पेशल पराठाज हैं उनको ट्राई करूँ और आप तक उनका स्वाद पहुँचाऊँ पराठे का स्वाद तो मैं आप तक बाद में पहुँचाऊँगी लेकिन ये देखिए एक कॉर्नर पर मुझे cakes pastries cookies and a range of desserts भी दिखाई दिए मतलब अगर आप पराठे के साथ कुछ बेकरी की आइटम भी ट्राई करना चाहें तो वो कर सकते हैं यहाँ का एम्बियंस ना मुझे बहुत ही सिंपल एंड रस्टिक लगा giving customers an authentic taste of Indian street food this eatery is renowned for serving mouth watering parathas that are cook to perfection and serve with variety of delectable side dishes तो चलिए चलते हैं किचन में सुबह ये जो आप तवा देख रहे हैं ना ये तवा भी स्पेशल तरीके का एक स्टाइल का तवा है वो क्या है एक्सप्लेन करेंगे हमें जितेंद्र जी जितेंद्र जी बताइए प्लीज ये बेसिकली 42 केजी का तवा है ये तो बाकी 42 केजी जी जो पराठे का जो क्रिस्पीनेस जो आता है जो बुरबुरापन जो आता है पराठे का वो अच्छा। इसी की अच्छा। वजह से ही आता है अच्छा। बाकी अगर आप आगरा में भी जाएंगे तो आगरा में तो 80 82 केजी तक के तो तवे हैं ये तो, तो बहुत तो गर्म होने में बहुत टाइम लगता होगा एग्जैक्टली आपके सामने अभी आप देख लीजिए इसके सामने मतलब काफ़ी टाइम लगता है तो ये जलता नहीं फिर इस पे पराठा जब बनाते हैं तो मैम एक बार ये तवा गर्म हो गया फिर अच्छा। उसके बाद में पराठा जलता नहीं है क्योंकि हम लोग मीडियम कर देते हैं गैस को फिर देन वो एक ही उस पर चलता रहता है तो अब शाम का जो टाइम है हम्म। जैसे टेबल्स आएंगी तो ये ऑन हम्म। ही रहेगा ये ऑन ही रहेगा ये पूरी टाइम ऑन रहता है मतलब अच्छा। ये सुबह मतलब सुबह आठ बजे हमारी ये ओपन हो जाता है नौ बजे हम लोग मतलब गेस्ट के लिए यहाँ पे वो करना स्टार्ट कर देते हैं तब से स्टार्ट होता है और रात को ग्यारह बजे तक कंटिन्यूसली चलता ही रहता है देखिए इतना क्रिस्पीनेस तभी आएगा पराठे में क्योंकि इसकी इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है एग्जैक्टली एग्जैक्टली वेरी नाइस तो सुना है कि प्योर देसी घी में बनते हैं घी में और ये रेडी हो रहा है पिज्ज़ा पराठा मतलब पहले एक लेयर को बेला गया उसके ऊपर स्प्रेड की गई चीज़ी सॉस एंड फिर उसके ऊपर पिज्ज़ा स्टफिंग स्प्रेड की गई और फिर ऊपर से ग्रेटेड मोजरेला चीज़ भी डाला गया और कर दिया पराठे को सील और पकाया गया इस 42 केजी के तवे पर जब ये क्रिस्पी सा पिज्ज़ा पराठा रेडी होके आया तो फिर से उसके ऊपर मोजरेला चीज़ स्प्रेड किया गया एंड उसकी कटिंग की गई जैसे हम पिज़्ज़ा की करते हैं ये देखिए फोर पीसेस में इसको कट किया गया एंड उसके बाद इसकी प्लेटिंग की गई अब ये अचार भी है अचार curd and two types of veggies plus सौंठ है ना ये चीज़ पराठा है अच्छा, अच्छा। इतना बड़ा बेलन इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ये इजीली बन जाए जल्दी बन जाए मीन्स है ना जैसे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं तो ये जल्दी मिल जाता है और काफ़ी हैवी भी है ये था जिससे पराठा सिक रहा है ये कलछी ये भी बहुत हैवी है है ना किसकी है पीतल की अच्छा पीतल की है और अच्छा ऑब्वियसली इसमें जब प्रेशर पड़ेगा तो ईजिली सीख जाएगा इवनली सीखेगा पराठा ओके सच में बहुत हैवी है ये ये दोनों अलग अलग क्यों है दोनों का अलग अलग वेट है नहीं ये छोटी बड़ी है अच्छा छोटी बड़ी है ओके ओके ओके रामबाबू पराठे वाले की मैंने आपको किचन दिखाई किचन में पिज्ज़ा पराठा बनते हुए दिखाया और मैंने आपको दिखाया ग्राउंड फ्लोर अभी मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ के बेसमेंट एरिया में गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का बेसमेंट एरिया जहाँ पर आप बैठ के पार्टी होस्ट कर सकते हैं आप किटी पार्टीज भी यहाँ कर सकते हैं बेसिकली आप यहाँ पे पराठा पार्टी कर सकते हैं दिखाती हूँ मैं आपको चलिए आगरा में तो राम बाबू पराठे वाले के चार आउटलेट्स हैं लेकिन सिक्स मंथ्स ही हुए हैं इनको जयपुर में अपना फर्स्ट आउटलेट ओपन किए हुए जहां मैं आज आपको लेके आई हूं विजिट करवाने के लिए लोकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सिर्फ थाली ही नहीं आप यहाँ पर hot and cold beverages soups main course tandoori dishes rice raita salads Chinese और यहाँ की थाली भी ट्राई कर सकते हैं और ये देखिए लिखा हुआ है it is set that Ram Babu paratha वाला is the king of parathas भाई वाह और मेरा ऑर्डर किया हुआ पराठा भी आ चुका है मेरी टेबल पर so guys this is pizza paratha and pizza paratha के साथ मुझे सर्व किया गया है पालक एंड दही का जोर सर्व किया गया है साथ में मुझे आलू मटर की सब्जी मीठी चटनी है प्लस पिकल uh, है प्लस ये कर्ड भी मुझे सर्व किया गया है यहाँ पर मैंने तीन तरह के पराठे ट्राई किए ये देखिए ये है राम बाबू पराठे वाले का स्पेशल स्वीट पराठा जिसका प्राइस है रुपीज़ टू फोर्टी एंड ये मैंने ट्राई किया है यहाँ का पिज्ज़ा पराठा जिसका प्राइस है रुपीज़ टू थर्टी और मैंने ट्राई किया यहाँ का मिक्स वेज पराठा जिसका प्राइस है रुपीज़ टू ज़ीरो फाइव ये देखिए पिज्जा पराठा का मैं आपको दिखाती हूँ अंदर स्टफिंग ऊपर मैंने इसको बनते हुए भी दिखाया था किचन में एंड नाउ अब आप स्टफिंग देखिए ये देखिए अंदर मतलब भर भर के स्टफिंग की हुई है जो पिज्जा की होती है ना सेम वैसा ही ऊपर चीज का भी लेयर आप देख रहे हैं अच्छा लग रहा है ये मुझे और ये यहाँ का स्पेशल जो स्वीट पराठा मावा पराठा वो है और ये देखिए अंदर की स्टफिंग में दिखाती हूँ क्रिस्पीनेस देख रहे हैं आप ऊपर की लेयर कितनी क्रिस्पी है अंदर मावा की स्टफिंग है ड्राई फ्रूट्स भी हैं अंदर प्लस ऊपर ये भी देखिए ग्रेट किया हुआ मावा है ड्राई फ्रूट्स हैं और ये है यहाँ का मिक्स वेज पराठा और इसके अंदर की फीलिंग मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर की लेयर तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी लग रही है और अंदर की स्टफिंग भर भर के की हुई है और इन पराठों के साथ जो मुझे सर्व की गई थी पालक दही का जोर वो मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे एंड उसके बाद आलू मटर टमाटर की जो सब्जी है वो सर्व की गई है ये वो है टमाटर के कारण इसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है ये है मिक्स वेज पिकल और मीठी चटनी और कर्ड यहाँ के पराठों का टेस्ट ना मुझे वैसा ही लगा जैसे दिल्ली में वो जो पराठे वाली गली है ना वहां पे अगर आपने कभी पराठा खाया है तो वैसा ही क्रिस्पीनेस वैसा ही टेस्ट मुझे मिलता जुलता लगा Guys, mawa paratha is heaven this is so so so good pizza paratha में सच में थोड़ा सा टेस्ट ना मुझे पिज्ज़ा का भी आ रहा है this is good so so, अभी मैं ट्राई करने जा रही हूँ मिक्स वेज पराठा इसमें काफ़ी सारी वेजेस का मुझे टेस्ट आ रहा है इसमें पीस भी हैं पनीर भी है एंड आई गेस गोभी दाल भी थोड़ी सी मुझे नज़र आ रही है this is also very good so guys this was my today's blog and Ram Babu paratha वाला का स्वीट पराठा है ना mawa paratha that is must try और मेरी रिकमेंडेशन भी इस बार यही है बहुत यम है जब आप यहाँ पर आए ना आपको ये वाला पराठा मावा वाला पराठा जो राम बाबू पराठा वाला का जो स्पेशल पराठा है ये तो गायज आपको पक्का से ट्राई करना पड़ेगा मैं अब आपको मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीक कुछ नया कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लेके आऊँगी till then stay safe and keep asking your life okay now what